Even blood is boiling in your veins. So should we hear Mr. Tamare for this other abortion of our brand, for killing our progress? for shattering and burying our dreams. So should we say, hey, Mr. Tamare Mirund, is it what you're insinuating right now? Because when I look at your faces, it is right. Each of you has given up on me. I'm really very sorry on my side, and I'm talking actually on my side. From the one when we watched this, I think the agenda was very speedy. We tended to be very, very fast without regarding the current situation. Like uh, we normally discussed that we need the political platform and we cannot form a unique one except first of all stabilizing the current platform on which the regime resides. So me, I think um, there, there have to be some challenges. But they shouldn't destroy us to the zenith. Oh, you professor. oba chairman bakoze meeting endala a blast has come up i think it is not that we are losing touch with everything but i think it is only telling us to relax the project until further notice you cannot really uh, condemn us for for for taking taking a step which comes from the orders of the principal, obviously, yes, what? to secure ourselves. And secondly, mm, uh, by calling honorable rather than you, yet is uh, sending honorable to you, is that is saying there is no biological attachment. Eh, there is no blood attachment with him. So this one can be a good messenger. Now for you in the in the bloodline, I think you have survival measures that really can help you and keep you secure than anyone else. So that eh, uh, that eh, gesture is simply telling us that you are outsiders. You are outsiders. Uh, the project least you're running, if it is going to hurt, it is going to hurt you most. And the person you're working for is going to be secure because it's in the bloodline. To me, that is how I understand. And uh, this is what I perceive of the situation and the way things appear. Exactly, I think I've said it clearly very well. So this is what we are, and this is what we have. Please, my brother, what I'm begging you, I cannot say it all that was taught to me because some may seem very irrelevant. But he really taught me so much and I have to respect it. I'm still surviving on his food, food stamps. I'm still surviving on his mercy. If he ever gives me, I know where I came from. I don't want the same insults that Tamremilun has always been throwing on, into my face to come back as a, a new reality. So please, I'm begging you. I'm signing out this project and I'm not going to be part of it anymore. Until further notice. Not with the bad, not with the bad intent, but for the safety of us, for the safety of you. You need a happy marriage. We are faced with the challenges. The court has been moving on. I didn't know what really has been happening in there. Hmm? we are in a very, very tough scenario. Much as we need to negotiate very fast to have political power, we still need political relevance in this regime. That's Otherwise, if it outcasts us, we have no survival ways. For you, you can survive because you're already attached to, to, to, to, to, to, to the center. For us, we are always clinging to the center. So they're just doing a favor to us. For you, you are simply, it is your privilege. So that is what we should really understand and you got to forgive us for that. Personally, I'm going to say now, I don't want to be part of this project anymore. And there is, there is something else that we can keep doing. Please, I'm very sorry. I have to sign out. No, that is your choice. I cannot tell you that... Uh, I'm the Alpha and Omega. I'm not the determinant of your decision. I'm not the maker. I'm not the destroyer. Everybody comes by free will and goes away by free will. Personally, I retain my ambition and I know I'm not going to work around. If I'm losing you, you're very hard to replace. that I tell you, but I will try. So, I just ask for your forgiveness uh, for the time that you have really spared with me. We are not separating friendship. We are going to deal on all of the other fronts. But if it comes to political engineering, I think it is a, uh, a turnabout. What is an about done. So let us reorganize ourselves for something else. I'm not going to force you to to work on this. So that is it. The chairman, what is your take? Oh, really, for me, I think I'm doing it the same because when you look at what we really have and what we should have to go through, it is uh, it is like it was a warning shot to us, <laughs> and it is an example Thank you. Like I said earlier, for us, we are here by favor, for you, uh, are there by privilege. So we are simply struggling to get to somewhere, for you already somewhere. And the real protected and happened by blood. So, For us, we are water versus bread. Normally, bread is thicker than water. So I don't want to to, to make us imagine that uh, we are losing a friendship. We are just losing a project. The abortion has been affected, and come rain, come shine, it always is rooted from Tamarimirundi, because according to your explanation, it is like Tamarimirundi has it all. If it's to blame for the abortion of this project, then that should be Tamari. To me, that is what I think. Don't just think that. I'm telling you particularly that I have had exactly what His, his, his Excellency has, has, has said. The program you recorded from Saturday, I have listened to it very carefully. I listened to HTV. STV, something like that. And I really watched it all. I watched it Tamari Mirun. I listened to him very clearly. Whatever he said is exactly what His Excellency was telling me. It simply means he served several clips because we was saying, I'm listening and I'm recording you and I'll play them back. It seems he has delivered everything to His Excellency. And His Excellency is full aware. Whatever information was telling me, it was exactly what, what came in. If Tamara Miron had not talked about it, I would simply believe that one of us was betraying each other. We were betraying ourselves. But now, That is where we are. I don't want to continue in this. I'm very sorry. Okay. I beg to leave immediately. No, that is okay. Well, we have several other tasks to work on. Okay. Uh, that device. Mm. Like uh, our founder said yesterday, let us give it a grace period of about six months. We, we, we suspend it and put it in abeyance. We study the situation and then we give it six months. I'm very sure you're going to remain minister minister. That shouldn't scare you at all. You are going to be a minister. Then I'm going to find for a job. Keep the mobilization silent in the strategy that says be present but remain invisible. That is going to I hope you can agree on that. Well, to me, I have no problem with that if uh, reality materializes. But yes, that time is a necessity. We have to take it up. Well, to me, it will still remain in the balance. I'm going to keep checking left to right, up, down, and center to see if the conditions are out. Really, after we have seen what transpires in this time, which is beginning after tomorrow, then it is very okay it all. So let us simply wait and we view how everything, you know, unfolds. That is the most important thing that we need. Otherwise, I don't want us to give any energy to this project, but we can remain very observant. We can remain very keen to certain situations, circumstances, and events, and then we can, based on that, to see what comes next. Rather, I don't want to be very active in any way. Anyway, that is okay. So uh, I uh, uh, wouldn't direct to, to hold you longer in this place. But the, I believe we understand each other and we know exactly what we want. So, we are in this together. I agree. I also succumb to the pressure and then let us see how uh, we can handle it from there. Really, I know this attack сам фаста варовище сто репас. Professors refused to help us. Mm-hmm. Everybody refused to help us. And currently we are also departing from the project. But to remain in contact, we still have a chance to answer together. We need the support of each other. We, are, we have we share the same problems, we share the same dreams, we share the same pride, we share the same fire and brainstorm. So let us move together, please. ekibiina kyaya busemu babadde omanyi bwebagamba nti gavumenti egudde ah, kati ate bakkiriza ntibagaa nti museveni tasobola kumala ku myaka egyo ne bashiri teyagimalaako okulayira si kikulu kati bo ne bagamba to prevent a political vacuum boko bakolewo eparallel gavumenti in waiting kakati baguze enyumba nebagiteekamu eri water proof eri sound proof eri voice proof waterproof kitegeezaki bwebogera towulira baleese abakugu abaisirairi ndome kubayingiramu naye abasajja bagae nti oyoayina mayembe omukufeyatubega omukufe yatubega eh? batibakiriza nti ono tekinologi abantu bangi baye tebakiriza nti ono tekinologi waali that's why mbakwatidde ebbanga ddene naye kati obamaze kakati akkiriza nti akkiriza nti omusango ogani gyeguli nti fenna gutusibye fenna wamu sitegeraganayega tulina omusango tetweryamukwekakatate bwebagala kuttanze kandi kati erottika ate nti ate nga mbamanyi nti nabategeera nti omuserikale wange omu bamugamba nti alitayalize baleeta omulala bambalule bakifuna eh. fellowship ogiyuziza eh. abasajja batusa okugamba nti owaiolwaki oh, eh. bawamba gavumenti e, e, balemye kati lwaki bagiwamba kati ebalemyebazze banwanyisa oliagae nti byonna pureezidenti byeyabagambye nga gwobimuwa gwobigwobiso kari sufani shupo javiza hey. Eh. wako uli atu sakumuga manti why why do ya gara haba hako ze meeting ye ndala ya tu dene chairman ya tene hmm. bako li ndala baine mpia jiba atu dene baka titu inza chita bachale mende kwa hii ya tuseke tuulida titu chita tutia tulemereko kikigenda kuyiye ati yabategedde nabagamba <laughs> eh, mwetereze ati nkugambye chairman yagambye kibaddemu ne batuula enjogera enjogera neggulu batudde chairman yakomyewo ne bamuwa ne ssente n'amusuubiza omulimu mwavu nnyo projekiti gye bakolako gye baagala okwabalulira kala bo baga nti ekintu kya museveni kiyiise hmm. they are going to have a political vacuum kati that political vacuum ono yayina ogifiiringa ono gwe bagambye nti alina blood relationship eeh blood relationship bo bali abalala bali ku favor eeh mm. yabagamba mutiira bwerere bwetute kino kigenda kuyiika nza mwani nsaida bwekiyiika nga ffesefe tukiyoolawo kigenda kuyoolebwako omuntu omulala tubonebone byebiri mu palamenti byaba nankabiro ebyakadaaga nankabiro bamuwa miliyoni za dola biliyoni ttaano go and attack bilioni tano za dola bilioni tano za Uganda nankabiru mm. go and attack okadaga beya nako mkube nankabiru wa wana kakati mga mkube nankabiru wa nende tu mkuba ono na gamba mm. I prefer to work with the northerners we can only use baganda on business haka kasaja kagambi ndi ya baganda kundu mtu kwa sankozis akintu yipusi how can I support you with that agenda when I'm part of Uganda how can a, a, a small clique of criminals sit down to replace Museveni's government uvanga baba vunana kutabana kubatu alabwero kubatu ndamu organize if you, one of these people takes power anji atuwa la power atuwa la power atuwa la power batu te power yes anji batu tabusi kati ule eh, batu subula batu tuwala batu wazi kutuyo ula i cannot accept this titumutuwa liye sente tumukolechi no you have tried i survived the poison five times in state house omanye nti abaana abo babi nnyo wano kyobala zikiriza mu shiriki olumu twali tugenda london ne baddya kamera ne baziteekamu enjaka batukubatireyo kamera zino still cameras nezo gundi video cameras ezigenda okwata omukulu eee tugenda london bwe tutuuka ku airport eyawa wano entebe mm. tugenda okuyingira ne batukubiza essimu there is a function at State House, cover that function, state us the story and the photos. E eh, kukola wano hmm. ate eh, aba State House sibe bakwata enjaga nembaga luku hiya logikale if those boys actually were taking marijuana abroad and they knew that your machines are effective balize batya bayingire mu state house n'ebyuma ebirimu enjaga ekitegeeza enjaga was planted two we have a pool tewali ayina kamera nti eno yoono eh, eh, singa hmm. saabayamba omanyi nti tiimu baali gikwatiddeyo ebweru nti okukusa enjaga abaana abo babi allow any of them to take a powerbaali bagala kuswaza akukwata ah, nze kati gwe bali kutenga press secretary nti gwe watumya abanjaga mulabaddanga temuzigat waliwo olunaku lumu hmm. bayita president yayita ba traditional leaders owa buganda as usual teyajja president nagamba nti this one and this one must appear prominently <coughs> museveni is a humble man yayita photograph kato namugamba nti ekifaananyi otukutte nakebera nemukamiranga mwekiri nakimulagako ngaagala ekifaananyi nani ate nkugambye nti yayita ba traditional leaders hmm. nabagamba nti youmust ensuwa tyonoonoono mwebali hmm. kato nakuba ebifaananyi nga bisatu musobe nomugaleeta kamerayo nakebera ngaekifaananyi mwekiri saawa kumi nabiri museveni ringi zimi what happened to my photo bakituteyo nga nakalema yakubidde kabushenga esimu president beyagamba abaffe ekyali nga prominent nga babajemu nakalema yali awulira kakati president atuyita siwenna ngumenyiivu nnyo i tried to explain professionally ti you see normally when you send a photo to a newspaper they have what you call cropping. They can reduce its size depending on the space they have. kosobola okubiraba mauliesemu nobagamba tindina story bwet nebagaa nti kuba ya paragraph bwezit hmm. is the only space we are remaining wit so vene nawuliriza nabuuza kato is that what happened did you send the photo there ngabali beganye tebaneche yayi kwa bushe ninda yetakula mungu baveko kati um, katona agamba tia ekifani ya hitwa mushiru katona agamba i don't remember kakati ngataju kilo wewe day president nangamba hmm. mr mirundi i always listen to you i respect what you say but you don't know what is eating you nga kyategeeza nti these people you are defending bali part of the scheme how could this man say that he does not he doesn't remember a camera person eh, nga tajukira kifaananyi naye naye bamugoba eh, nga tajukira bati eh, kato yagenda ewaabwe ye nakaseke abalonzi be nti ne bazita ne zirya kasooli we mungi n'azigoba baamukuba emiggo bakuba kati emiggo nemba gaikan detemiteriyo these people there is no people there are no people who can beat up a chief photograph of the president bali bamumanyi ku kyalo ngamanyibamukuba hmm. emiggo katonda bamutte kati nti bwentunuolya katonga bajja mmuttira wano nemuwali commandation agende ku bisi commission bamuwe visa dduke mm. kozi nga media yateekayo dda directive any setao staff must be cleared by the pps ne bamukubira essimu there is a person here from state house has been recommended by the spokesperson of the president contrary to traditional rules amiria nambira nemugamba i did it in a good face i want this man to leave this agenda mutira wanira yadduka Amele nakiriza kanya nawe. Yadduka. Eh, ah ah. Eh. President bali bamugobye president amukomyawo. Nalongo mama we. Yafumbiranga president yemere munsi. Oyo mwana yali driver wa gundi yali driver wa ona petro musanga driver wa ona petro oyo yafuka fotografu e, eh, nenga mkubi wabifana ni morungi inyo banu wejiwa kari si professional si kino nga omanyi abantu abataasoma nyo bagula spaying ebintu mm. omuntu ataasoma azanyira ku ssimu gwe n'ogyewuunya mm, kituufu yakikulaminga bukulaminzi kati katukoze very good photograph tekinologi eyo nanga ye akulaminga mukulaminga president namugamba nti akomewo kakati katogo akomawo nagamba my son eyandanieyo e- e- e- ettaka lyabwe president yagula ne bagana obasasula they are not fully paid ninalongo mama wabwe nafa mysteriously kuba president yali amwagala nnyo nga nagayo kati mutabani wange akomewo naye kato baamukuba emigo ngaakutte kamera eyo anafanya nini we mwendesa wa gaali nkisababulidde nti omuvuzi w'emmotoka yafuuse omuku baamukuba kiboko <laughs> nze singa siina shiriki nze nesiga shiriki ndi muntu wa shiriki omuzukulu tava kumagabe kaka jajja iwe nago tebagamba jajja wazaala nyoko oba kitaawo balime nyini bali abakambwe abo abaana bwe batanveeko ngenda bakola ebintu ebyo nja kuyingizako omutulekyawedde ekyokubiri njaggera oyo ow'amaanyi ngaali mu nyonyi mubabigo mwenda nga bweyenyaga munyonyi n'abazungu ba bwasituka bwaddawo ba bwasituka bwaddawo bamugireko ku kisaawo ekiddako omutene ndiriwa mukepe bovu doingtamale ekyo kitukako lwakyo obusungu obujjawa yes obwenkaliddeawo abaana bamenyabonyeza emyaka musanvu nayendawo babonyabonyeza you see you've revenge arrogant very arrogant ferons bagaba muwe sente bakoleki basigalenga bakola basule mu 7 ebyuma bituguze mu 7 ya muwe bifu how can you relative of the present tell me nti ebyuma bituguze ngoli omuwa bifu because you are panicking mu bibuli kamu obi enyama obi amata obi enyanja obi ebuli kantu kona kakati bikabirira ebintu bimukabirira singa kubira akatambi kebayogedde ku muhozi tibwe bamuplanting eh, special forces bagiteekamu abantu ne batulugunya abantu bamukyawe era oyo musanyufu nnyo yagamba oli ali indited ye tali indited ti okugjako nga kize bayipolokese nti ndi memba wa famiry kati mukodumiwe omupulaningiramu oti abantu the boy is very dangerous very dangerous musevenmansando yizimuko otherwise abantu bajja tetuyinza mukkiriza kutufuga e, ebizibu president museveni byakoze byonna biva mu famire ye byonna president museveni byasobodde okusolovinga noku e, ekyo kiyinza okubalema anti kati abatumidde yagobye bano naye nkugambye nti onaye mutani wa kajiji yadduse mutani wa kajiji yakaaba gwe yayise nafuka mu mpale tumwebaza yafuse mu mpale yoyo agikumira oyo gwe yayise ye yadduse naye meeting endala yatudde okumanya museveni ali mukizibu yakoze lisiti y'abantu abali corrupt bayagala omuntu omwakwate batumyeyo omuntu ne batula mu sipiika ekiro nagumalaga lisiti y'abantu nenkyogera temwatudde mu sipiika yakirawo nembalaba nga muexchange nga listyeyoate eh, nga ono muntu wa museveni yo ensinia mani mu special forces bwenamukubye nti mwatudde ekiro esimu kadi yagijeemu natema kabashamba yadduse ate ebyuma byange kasojjamu simu kadi negyotaddemu eripotinga nti muganda wange avuddewo nze nzizeewo <laughs> ushiriki ebisibyuma byuma byuma kakati amanyi gye bakeziriganya miitingi eno gye babaddemu ate eggulu ae ah, eh, gye babaddemu eggulu bagambye nzi nedda ngaekiri kyabakivuddeeko museveni kyabakanzi bagambye katukozese bupapula nobupapula mbukwata babukozesanga bewandikira papula nabo babuwandikako nembukwata eh, nga tebogera Kwa kuwangude Haa, ah, ah, atina bukwata kuhu Atina bukwata utia Kwa chikola kuhu ni bagula nebugundi Buna buchu usama lobozi Anjo obo mbukula Na yaka papula, buimbadi kaka papula ni ngani Tutuloke wano, haka papula Haka papula nebukwata kuhu babukoze sako nebune mbukwata kuhu But it doesn't, doesn't, don't you see that there Tebasobala chabano ni inga Ah, anti kakati nzoza akugambi aganti yes omusajja agambi timumusobola okugenda i understand you are not easy to replace bino byonna bino bino bino bino recruit others bino byonna byoyogera abakuwulira bulemu bageza ku mukama wo president museveni nti gwe bwebanga bino byonna obimanyi n'obiweereza mukama wo president museveni ng'abasajja bano buli olukya beeyongera kukyusa naye gwe omanyi museveni enkola ye museveni decision ze tozisobola anti naye aluddewo ku kino ekyaanti nkugambye oyo tadduse ngaajugu yagumira yafuse mumpale ono namugaa nti ah, ah, amwayashuwayo kulisite kwoli namugaa nti kakati nze musajja bwangoba mirundi yanje eye njagala okubuulira tumwebaze museveni namugja mukabineti newaabwe talinyayo bamukyawanya abajoze nnyo tumwebaisa eh, nsobaza kuyita eh, mukamwenthen eh, kakati tamale oliwagamba bwakuwa assurance nze bamanya nti dr soradda nkyayi nowaberanga nti atofayo ne kuprogram tajaayagalanbada kuiz involved hmm. in this organic case even if they are quitted you find to find you the international penal court blacklisting you for extracting organs you cannot rule a country you cannot be in government kyekyo kubi akadaaga nankabirwa namubuulirirawo nti balanga kibawandiika abantu okulinana ewa minisita nankabirwa baabaana be baawandiikira okulinana ewa minisita nankabirwa gye bali bagenda nebakomawo baliwa mmanyi nankabirwa ajja kudduka ekyo bwekatajja kubeerayo nze mbasirikira busirikirizi waliwo omuntu yatwala abaana ebikumi ebyo bina namara okubatundayo ne kampuni nagigalawo ah, abarefugiesi abasinga obungi kagali kankubuuza abo abalajana abo abaana balajana ebweru bamensoningako kampuni bwe baava don't you remember that nakalema use raid companies ezalebe ezitali zaabwe okijukira ekyo omusajja gulabonyabonyanga enyonga yesi waabwe nayakalemaredinga makampuniyokajiji omanye nti hajati mukwaya ne bigirimana baregulatins ebintu ne mugavumenti nebabagobamu mutani wakajiji natulirawo ddala mutani wakajiji omanyibu ulirua pa mutami uwe yefu kide tava mchirabu neta amale ezo kati echo siji kiri zika ena ure nsonga ndati yako pelu kwa mtani wajaka na wajaka president ya chusa kabineti ye mwe toiza gama ti ori ya jisa ori ito mwule mtende mafumula mu nzisiro zanga kajiji ya kwa mtani kwa samu na hivu ya dosi professor na abaduka ko they have explained to this man suspend your activities that's what I'm telling him but for him he has fears okukola ekizimbe muzeeyi ajja ngambe mulagiri ekyekiri bakifuule eh, eh, ali nabagamba olunaku olumu tenja bagera we bali mugambe nti bali wanayingirewo mukolaki wano olabemisi <laughs> chairman wadduka <laughs> chairman meeting endala yagibaddemu eyaa eh, eh, eh, yabuddemu eno ee bwe yabuddemu eno endala chairman yegibaddemu ne bamusuubiza omulimu ne bamuwa nesente tamale tuli kuki kwegamba eggwanga tulabeka nga tuli kuba nabaana bokka simanyi mm. abavubuka abo basajja ba bwe batabanye eggwanga nabagamba nti all the problems originate from the paris naye mbagaa lezimiteriyo kenya teweranga kasooli waffe is a feud between two family members nti omu yandamanyiringa bisinensi yamatanonona kasooli let us be specific specific kasooli gwe bayonona ewaani bamaze nebatukiriza okumutwala nti kenya egule kwani this is a family feud obusuubuzi bwa kasooli bwazeemu okugira okugira nebagamba nti balimba nti waliwo plan b nga besi gyakolagana nabo naye nga intention yaabwe kukozesa special forces ekuba abantu bayindayitinga mukozi ejo nebakituuka ko ekyo bakiise abakifunye anti nga tiebakifunye ekyo katiki era basanyufu nnyo bagala ono ali indited kakati wa type of group we have nabagamba nti pulezidenti museveni olunaku katonda yamukuuma abo abaana bwe balikeera kuma kyomusawo kuba bagambe nti kabatume omuntu emumbaasa ajakwata amajini agago Eh, kitukolere kigwegoyagala ekivundu bamufulumye kuja airport eddako ategere nti shiriki weerinonya zitalabeasuka bwatawo bwasuka bwatawo bashiriki nabaga nti eriyonabaga nti eriyo emindi bagiyita bishinde bitawanya eyina emitwe ekumi neki bagifuwamu taba nenjaga newalaki ne, njaga, ne, walaji. ne bajifuwa bali bwerere naye bulirinya omuntu lyayogera nga akuba kabina <laughs> obonaabona abaana babonyebonye abaana bakubijoabaana bakubiyetoninga kadidi mu mpale ba ebiba mwenda <laughs> abaganda bakolera mu mwenda obwete okumanya ali amanya abaganda yadduka wano nga bagala muwamba namala ewaabwe enaku mwenda nakomawo nabakwata mwenda mu buganda mwenda mu buganda ebwemutubalira eh, ba ba ba ba ba bakiriza nti gwobatagaza eh. yamba president museveni bwaba tasobola kwejjako balenzi ajabatumidde nze kamba guli omusajja gwe nasinze okutya yali tinyefunza tinyefunza yagala wunoza ne uganda emyezi mukaaga nakuba baminisita bomala atuba okiboka empiriziva enyulu eggulu nebamuyita janyonyola olutalo nabga ndi mulwadde nebamutumira balikalege mukwano gwe nti agambye ame kansa etudde jangu gibriefing yajja nemotoka ze nasalamu ndinga kansa mweyali etudde musabe namutunulira bwati tinyefunza byabanga de wabwe nga helikopta yauvalinga uva konvoyiye tinyefunza at peak enyama yagigulanga natete ngaasula kyengera nebasindika emotoka yepaka kyengera tugireko akasajja tinyefunza tiwamulabanga abanisa empingu hmm. eh? hmm. ekyuma bwe kiba kigaya amayinja osibira ku bulo hmm. eh? hmm. so olwokubanga ekyoomusajja bwagaaya akataasa kenumba omuleetera eddebe yensenene owae <laughs> hmm? owae eh? eh. omusajja nasimba amanyo mumabaati nga bwagakuulamu emisumaali nomugaa nti aa ekikajjo kigenda mulema temuli bakkiriza nze namala ne museveni emyaka kumi neki nabagaye ndi museveni ayina ebintu ebi museveni detex enemies from far bagenda ne bamugamba nti mirundi yawagira bobi wine yasrsthedline ebagaa mirundi temumanyi i know what heis doing mirundi cannot support bobi wine uh, i was inflating bobi wine nembagaa nti bobi wine muleke atambule yes eleading council buli omulaba wasikudde enfuufu mutumewo abantu mumanyi problemu eriwo mugisolving is helping you pulezidenti oyo wemutegerera bali bagala pulezidenti akukyawe ambu ampite ne bagala bajambiya ne bagenda nagatemyani nti ayina sidi ayina buli kintu muleka muyiira omuntu njamubakwatirako naye bwabafumula dalli najambia kati omukolosi guyina wano nina kano kano akabaga akajambia okawagaza musulu nakisula ak, ak, ak, ak, ak, ak, ak, ak, okalinda baby na kisolo wikali wano otambula na akakolo ba otambula na otia kaachi hago wacho kasi esawa ni mtambale so therefore this is the situation to Museveni is a problem is known once a family expands a leader cannot hold the power Saddam Hussein was a very good man. Kamara just wa fejetu batendikira mu 80s. Kamara kujibirango Kamara kujibirango bero mukobatuliza. Hmm? Bwana bwa chadna mukora kutamara bironi. Um esa wali mlele chika mnana enchena na kuwa lero. Ndio jakana kuikatabuka ange. Agenda 2020. Mabonzi. Ah uh, kwa tuluka tiki kwa tuogerera. Um chika na kuwa lero. Bwana bwa tuli. Uh, no mkukuna kutamara. Wakinze sobodda abana. kakati tugende ku nsonga tamala abaana tubaveeko anti nkubuulira lwaki tetesobodde abaana abo abaana tujja kuba wangayo dakiika nga abiri abiri eh, hmm. tukolere kunabandikira nembagamba ku baana bokka the power of ugandan mafias bakyalina amaanyi how do mafias control mm. you bakyali bamaanyi nti kakati ono sakwa mm. yakwata bukwasi ku gundi ku, ku, ya balyeku nga tagoberera covid nakwata embwa nasiba mu kkomera nagiteekako ne mada kesi kakati mbwe bamuwadde omulimu omu yesu kyovula abantu babadde bamwasiza bano bona be bagiwozi bakomawo nzisobola yali alowooza mbwajjago tosobola kunya ku mutwe omulenzi gwe nga balabanga muli baavu anti nkubuulira kakati gwesooka osomaawo mm. nzi lwaki mbatuusiza we mbatuusiza During the period of fattening, mafias encourage their future victims to commit atrocities with impunity. These atrocities would rather would later be brought against them in future. Much like the Stockholm woman, the victim has succumbed to humiliation. I was wrongly pushed into this category. Having delivered committed and dedicated service for 14 years, defending Yoweri Kaguta Museveni, the mafia wrongly believed that I had become so unpopular and therefore humiliating me was uh, would be warmly welcomed by the population, especially the Mengo loyalists.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 I took the it took the intervention of General mohozi uh, eh, for me to get a salary. General mohozi Kainerugaba. Okay, General mohozi Kainerugaba uh, for me to get a salary. I almost smashed members head when he wanted me uh, when he wanted to meet me after television after television show on NBS. He was lucky that I was locked up in the toilets. Ani akugalira. Kalisa. Nali bat mu mwe. Kalisa yakugalira. Hmm. Ka ka ka ka ka mu mbu tutese. Nga katakama nyingirira. Kalisa ya lwanu. Tumwe basi yaduke mishindi nali mu benyo ndo muti. Okay. Nako atakuvana abo. Another stupid situation. Mwanzo shinga na mulifuti. Matira mu. I should work at. Matamu. What type of arrogance is this? The Kabushenga declared me a madman. <laughs> Actually, Kabushenga was rotating around his grave. Yes. Other people came up with idea suggesting that I should be played at the media center. This too was sheer arrogance. In the case above, I had to work under Franklin. Money for medical treatment is sought eh, from a narrator's office. It was sheer Nakalema who, who, who has um, a head katonda yamutonda mukifaananyi kyambuzi um, that offer of a job at the media center was purportedly to save me from acute povertyscandals following um, the following experience i went to i made the following resolutions number one nzisomezo resolutions in the same way villagers in karagara reviewed the chag eh, reviewed chagwayani mubakagrand erinkubuulira ti women in the sixties used to tolerate abuses babattanga nibabasamba hmm. nibatibatwala mu ddwaliro the same way you are doing now nti abaana bammwe tebakwatibwako mm. bagenda kumujjanjaba nga owakliniki akuba polisi nga bamukwata atulugunyiza omwanakati kajwa yafirwa abakazi basatu hmm. enerawo omu yafiira mu nnimiro omulala nafiira mbulizi omulala nafiira mufumbiro abantu batula nebamba neshinga from the village tekagwei namayembe how can these people die mysteriously eh, hmm. era oluva wano ngenda ngende seeta ku polisi waliwo mupolisi omusiro pusi omukazi namwandu eyasigala ewaka omusajja mulamu we najja mbw alemerewo amukwano obutakola obwavu omukazi namubirizing omusajja namugobawo kati omusajja nasala amagezi nagenda nomwana omuwala omukulu owaka yamukomezawo ngaayina olubuto omuwala tayogera ninanyini lubuto kirabakatawe yalimufunyisiza kakati omukazi namwandu naturali abuuza omuwala olubuto lwani bakundeetera wano nkuliisa eki ate omupolisi weseeta yakutte namwandu nti agobye omwana waka kakati nzija n'omukolo ate nze bwenzija n'omukolo eseetakubasomesa mitwe bulya sente obusajja obwo bono poliisi bujonoonye nedda nzija seeta waliwo akalala kabadde mulago omusajja nebamutuma najja mukaloje bno gukakulu mbw alina miliyoni abiri bagabbi mugamba osi oh, wa stupid do you know that he was stupid how can a man with the 20 million city in this small hotel with the 20 million mm -hmm tekisoboka ona afana na chenga toze za meka mm ha enga toze amba de za meka bila ne 20 million bamkwate bamliye ko sen namugambi enzija enzija ya mutadde nimunkubire simu this mm. operation mm. kati ngenda seta mm. nyo muholo atezo police mikwale ya tebalimu tomu wa tanna muandu musajja gwe bible yetu gamba okulabira banna muandu ne bamulekwa how can you put a widow in prison this man impregnated the daughter fomu baganda kati omuwala afuna olubuto mumukuba ayogerechi kakati omwana tayogera nanyini rubuto aa ah, ah, atone ya mutu wala je yavudde hmm. omukazi na mugamba nkulise echi lwachi kitawe ya kutu olubuto lwa kitawe olubuto lwa musajjo oyo omwana yinga na ate kwa fisa mwana mkulu omukazi na mwana wa mugamba kitawe ya kujana umutona akutwala ozeno olubuto lwani mwa msebe nzija seta gwede mpolisi okubba kanzije nedda mutabani wange wano bamusanga ku road block kati babagisomako kadi nga tamala emirundi edokita ne bamugamba nabagamba nti don't delay me I have been transporting my college nzirayo tulina abalwadde bangi nabagamba nabamugamba nti why do you want to, to, to, to go fast nti ayo patients kakati bamugamba what's your name kuroti bula ke kawimpe nabuga ntamali mirundi oh that's why you are arrogant nabuga ndi amna am, am not arrogant do you know how long it takes to produce a medical doctor bamutwala muse ay yali babu vuna najuamba Polisi nagenda okutuuka nga buli omwadduse <laughs> bamusumuda ne badduka n'abasibe abamu ne bagenderako eno ensi yeetaaga abasajja bagumu n'omuntu omusiba otyeseeta I hear these women groups kati namwandu bamusibye ebi yasuzeeyo abuuza omuwala olubuto lwa musajja oliko bamusibamumanyi bakuba essimu ndi wadisicumisoni handi wankubiranga mugwayo aiterizing these people nti bonoona erinnya lyo era nkuteeka kuteeka kumbako ku ntuyinza poliisi nedduka tekijja kukola banukule naffe tugaanukule banukule tugaanukulepoliisi mu bakama nedda bamukwatbulya sente owa poliisi abo baabateekamu nga bwe nkugambye hmm. ti mu kibinja kya muhoozi baateekamu abaakuba abantu abaakola kigwekimanyi nti ebifaana byonna sai ebirina babijjangawa mu disation centers this was done by an insider atulize olujo lwepiraawo ziri kumi na musanvu mukama wange owesseeta nzija nzija netegekera tannamwandu kakati ate zigamba mubala bubi museveni tannaweza myaka asatu muetaano awaayo etaano nemumulonda kati etaano jajajaweddeko akutte etaano emirala How do you mean to know them? Eh, yeah, I didn't manifest it. yakoma mwichenda mwitano eyo zero tewali huo bonna bajirimu was a transitional government eyo zero kati jakomu mwenda eyo zero how do you mu mathematics wa mumwa mujja president seven tutandika di mubala anti wa miaka 5 kati mubala ruli tutandikira wo kumubala ya, ya, ya kwero banga anti transition jije ko yali ya miaka 86 95 jimi ya transition kati jja kujino jibe meka Eh, omwenda tukuje ku eh, asset matter akane tukuenda mu movement system ejo zero movement system twajibera mu mwaka gumugo kano eh, ejo zero akane tukuenda mu multi party jetu bala kati twajibera mu mwaka ngena ejo jetu bala mm. kakati bane multi party wajan kabili siri basi ye, ye, ye ama somero wechuka atebi gezo babi bino babi balira kubiri kati bino siri basi mpia kati nina kusoma kwa zidemba ni mwepati kasi mwamu yigirawo otegeza chita amali ichi ichi what are you trying to say ee eh, hmm. ndi kati ya ok vino ya bilia bia tanu mwawe na hata ndike mjeko kwa lepreze kati lako ankubozi gugobo kuza basi deyo mama wakuza munda na damu na kuzala bilia gwa bilia zero <laughs> era mama we ebisa tebimuluma togenda kuza basde mama we bimuluma ebisa eno zirotuzkuzizirogetuinagotumanye eh. eh. ekikulu kiri nti ah, bwotunulya president museven eh. nawe olwaleero kati oba ziro tuzitaddeko kati atandise ekikulu kiri in a miyaka in a miyaka etano why why are they challenging he must choose a successor mm. if he does not choose a successor but how is that challenging uh, eh, challenging atako kuwa mwini successor we you must get somebody who is marketable atako kuwa mwini yeah kakati mm. echo echo kuwa mwini must deliver 21 ministers imagines oyogundi kitutu yetu te instrumenti mugazeti bodi eveo egende nebye bie kituto omulimu gulimu gwaka alidayo buzika tayinza kuddayo ate lwaki yewaabwe kituto bali munoonyana ng'ate bano badduka dda mweyabagamba bagambanga nti mweye yatulagira mweyagamba nti konstitution ya kenya egamba ki I swear by the Almighty God that I respect and advise the president and protect the constitution. Where is it written that I direct you? Muyagante, it's the full Sukari there on Gund, Musalaba. Mm. hiding behind me is stupidity kitutu hmm. bamukozesa ataddeyo gundi naye wali ammeka kitutu hmm. wali ammeka kitutu weba nte baliakowali ekirenge abaali ente webali bo bali kufaamu zaabwe bebase bebajagala bakutabebajagalabafuuwa mukka eh, nkumuwulidde hmm. nti ekyokubiri museveni masrediusekagati tuyina zetuyita kiministries ezinoonya obululu education local government yemuviirako emisolo trade mm. health zirimu okukyuka nti olaba ne akibisopo ye bamugema omukazi tebamutulaga kabaka ne bamugema walabyeyo kyenki nebaga nti once the public once the public withdraws trust and confidence in any government institution everything it does becomes a referendum as long as diana nono mukazi alina akatwa kalinga mangadanga bakyaliyo minisitule nfu museveni waliwo time mu byobufuzi swanzu yagamba there is a time to bolyoba friends heads kwekubagoba mu kabineti kakati alina okukitegeera nti bannankabiro abalwaniraki bano bakajiijirwaki akaaba without government protection naguna omusango gugwani bonna bagenda but is double aged sword for museven why do you include somebody who is tainted mu gavumenti hey. Eh, era bano ekibatiisa kadaga kadaga muntu by same five years olaba ono agenda tukidiringi six months baiz gundi tu you don't know so kakati eh, bagamba nti kataka bwanajja ku appointment board eh, eh, wanankabira tubaita mbu ogwanga eh naye ni tujanja bi fetu ogwanga lyo bone bone olwo kubera mwe kakata bali olwo kubera nankabira batu alanga abana ba banno ekimu ku bizibu president seven byali na na batu kakati cabinet okuva ku ku alina speaker alina cabinet cabinet affects mu seven in three ways of four he drops somebody who is bitter obviously he, there is a, an expectant, a hopeful, gubali deko senta abo. Tomodidewa ganti kukubwa minister kuhuli, ya kabubu wa mameka. Nga muna mkubi mbutambi. Na ya kwa government ya iye. Kakati kubata wa dika solaba ready paper, kati olaba ready paper, nakalima is being uh, eh, gonde, uh, eh, vetted for ministry job. Why? they want her to leave the minister again mu minister kubanga museveni handed over this list kabashamba je yagenzo okuketta mugundi nga bali nena kalema mu speak ekiro kabashamba kabashamba atagenze mm-hmm. ketta kagande government on hopeful atafunye gwe bali mba gwe kuba mu red paper mm-hmm. abera disappointed gurato zeji tu nze manyo mukulembeza analwa mu buyinza omukulembeza analwa mu buyinza takola kintu nakimala tetunulira konstitution ya uganda ekisanja yaleka ekisibye nakugamba nti the constitution of ghana states no president of ghana shall rule ghana for a period not than two terms of four years full stop nolakuna eya uganda ofuna tusalize majolisi ekisumuzi kyasigalawo hmm. ate constitution nekugamba mu minyolo hmm. constitution nekugamba emunje e, ennyo kanye yahamba gye yagaa nti finest hmm. nti every ten years tujja kukola review constitution yawagwe jimbu lyetamaliriza Eh, yawambidwa dda abali kufamiry yamuseveni bagiwambi bagala enkiko za disit bagalaki abatia familia ya Museveni nubu ania juwambi familia ya Museveni kwa familia ya Museveni ya juwambi nubu ee eh, nubu ya juwambi ya bobi waini ya jiteka msente ya juwambi mkubu ulira bobi waini kaya katamba abana walime kukiriza sente walime kukiriza bobi waini ya jakuwe unyuru mama lide nubu talaida tebagira ndakura ina bobi waini ya jakuwe unyuru na kurumu nga mutemu ya mulimu abagenze mmakomiro kuresivinga abayembudua nga takimanyi nako ate mu politics tukugana nobody quarrels with the success wewe nobody remainsenkubulira ah, government is engaged in peace talks ne, ne noop wotegeera nti mulimu gavumenti endala bwebaleese abanupu obawa bair which was one of the conditionalities abalamuzi babuze ekitegeeza abalamuzi boono is aware of what is going on in the government. Na baza mgeni musoma kata wakaita America at war. America at war gendo kasome. Gund, George Powell, yali ame kamanda, nga badika ame kamanda. Nga Congressional Rice, ya soma PhD mu security. We are always quarreling. Until Gund, Bush, decided to take uh, Congressional Rice, era bakuba mu afrika mwalige nti amwendako kubanga kondesa rais yali akkirizibwa okugenda mu ofiisi ya bush ate ne time without notice ate nga talina bbaawe ate nga mukazi mulungi era bagamba tobulambaga nti abasaikologi tebabayambye bwe bagingira mu kisenge kya gadafi basangamu ebifaananyi bya kondresa rais bingi nebabuuza abasaikologi abasoma twadazitmin ti omusajja yenna bwalina omukazi gweyegomba nga tasobola mutuukako atereka bifaananyi omanyi nti mubyalo eh. waliwo agasajja agagamba tekangoberere omukazi ono wafuse wafuse wafuse omusulo e, ndabewo nambewo abasaikole gye batuulya kyenkugambye nti stockom tuyina ekimusaikole kyetuyita the stockom syndrome omukazi bamukidnapinga ne bamuteeka mu dungeon ngaomusajja mulepinga buli kaseera kakati ate pulamba bwe yajja nakebera na nawulira omuntu akabira mu dungeon nayita police nebakola ambush the man came back opened the door raped the woman as usual police were storming a dungeon omukazi yekatta n'omusajja nebakuba police abasoma psychology nebabuuza nti kinibaga nti aa ah, ah, when somebody remains in captivity for a long time nalaba nga oli tamuse developes friendship kyobuvuna nti akasajja kalina akalaga akali nga enkoko mukongolasi kebakuba ejjinja ne bakasiba nekabonyabonya abantu babakuba ti bakatwala mu iso n'entu yaako kasakalinga from the stockholm syndrome ti batomentazi baako mm. babalyeku kayina nzesobola kunyondamu kanyondo nenkwasa omutwe oyo bwantambe bwongenda mubakubira ebigo mwenda president museveni ana ekisanja kino okulwanyisa corruption it is man nkugambye museveni agenda kusiba abantu nze nkimanyi e, e, omukulembeze analwa mu buyinza hmm. ayina ensonga zaleka we ziri mufuula omupya tuziyita tukita reinvention think museveni talina sente ziwa mmengono atulekanira nga tatubulya zebamuwaanti eh, akolaganaba n'abaana uyu the most popular katikiro uh, according to kasajja ke sironko wa akunganyiza sente akamala ko musoga nga ne ne basaka baka bakubirwa bwero oyo most popular katikiro baka baka bakubirwa bwero according to yuko kasajja ke sironko kubanga bwe bukolagana naye I'm telling you omukulembeza nola mu byenza do you think Museveni doesn't have money to create the welfare fund tachirina nga tumaliza anti emisaala eh, gyaba minisita osayininga tezisukka bukadde bubiri lwateyagala genda ate bayi pulezidenti afuna obukadde busatu vice president eh, eh, yes hmm. kubanga gundi sekandi pulifad okubeera ngaafuna omusaala ogwa mp ogwa oguno yaguleka ogwo mupigo singo gwa vice kali mukirwani mukada gagende ku vice kada gana kwato gwa vice ya mpana ichi ko yinchi kube ejo kuli abali malikeri ejo kuli ejo kuli omulenzo no nina nkabira no kwanga ali balekere ri bunye tukako vota ma esawa de mwisi de mtira gonda korwane no mwana bubona kunjulo mwana bwapama mugundi mubamba tozi mujamu eh. ayokerwe abwe ekivundu kimuwunyire tajamu kupama mupamba kwa kwa kwa mafia kujoka kuva amafiya bebakujoka kutute gyebakutute togendayo balekere pampa yaabwe pampa pampa gyebalekemu balekere pampa kale omwana bimwoke ategere nti okupama kibi <laughs> okupama si kibi kuna <laughs> gyagenda sevakola sikusooka tujja kusawa saawa ah, nyezi ekiro etambala mirundi i beg your pardon netunowana wana mprogramu <laughs> obadde okimanyi tusobola okukozesa mtn centu points zo nofuna mbs ne sms ez'obwereere tuddayo kweraliikirira bwobanga data akuweddeko kyangu nnyo